रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया फरमाया मन सब नबीन फख्त लुगो फरमाया क्या तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो ये फख्त लू दा अंजावे कि उन्होंने अज रात किसी गुस्ताह नींद ना आवे मन सब नबीन और फख्त लू है मन सब नबीन गलीजा जे तू पाबंद है ना इतने तो दुध पींदा बच्चा भी कह रहा मन सब नबीन फख्त लो